හොඳ අපි බලමු කොහොමද ෆේස්බුක් එකේ බිස්නස් පේජ් එකක් හදාගන්න කියලා ඒකට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි මේ ෆේස්බුක් එකේ දකුණු පැත්තේ මෙන්න මේ තියෙන පල්ලයට තියෙන ඊතලය ක්ලික් කරලා මෙතනට ගියාම තියෙනවා create page කියන පහසුකම අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරමු හොඳයි අපිට මේකෙදී ඔප්ෂන්ස් දෙකක් එනවා එකක් තමයි බිස්නස් ඕ බ්‍රෑන්ඩ් කියන ඔප්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් කමියුනිටි ඕ පබ්ලික් ෆිගර් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අපිට වැඩිම අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි බිස්නස් එකක් වෙනුවෙන් කොහොමද Facebook එකේ page එකක් හදන්නේ කියන එක. අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා get started කියන බටන් එක press කරමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන page name එකක් දෙන්න සහ ඔබගේ business එක මොන category එකේද තියෙන්නේ කියන එක විස්තර කරන්න. අපි page name එක දෙමු my offers education hub category එක අපි දෙමු education එතකොට මේකෙදී අපිට ලිස්ට එකක් එනවා කොයිකද මේකින් වැඩියෙන්ම මැච් වෙන්නේ කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. බිස්නස් එක ගන්නවා ඔයගලන්ගේ බිස්නස් එක ගන්නේ කොයි බිස්නස් කැටගරි එකද කියන එක තමයි මෙතනින් සිලෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී දෙමු এডুকেෂන් කියලා. ඊට පස්සේ continue දැන් එනවා මේකෙදී කොහොම මොනවාද අවශ්‍ය කරන බේසික් ඩීටේල් වලින් පළවෙනි දේ තමයි ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් අප්ලෝඩ් කරන එක මේක දැනට හදලා නැත්නම් ස්කිප් කරන්න පුළුවන් පස්සේ වෙලාවක ඇඩ් කරන්න මම දැනට එකක් හදලා තින්නේ ඉඳලා ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න විදිහට අප්ලෝඩ් වෙන අතරේ ඔයගලන්ට මෙතනින් පස්සේ මේ ලෝගෝ එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියන එක ඊළඟට අප්ලෝඩ් කව ෆොටෝ එකෙන් කව ෆොටෝ කියන එක මොකක්ද දෙන්නේ දන්නවා මේ වගේ සයිඩ් එකෙන් උඩින්ම ලෝඩ් වෙන ඉමේජ් එක අපි කව ෆොටෝ එකත් හදලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය නැහැ ඒක දැනට ඔයාලා හදලා නැත්නම් ස්කිප් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න පුළුවන් අපි අප්ලෝඩ් කරලා බලමු එන විදිහ ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් වුණා. අපිට ඊළඟට බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ බේසික් පේජ් එක. ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති මේ කව ෆොටෝ එක අපිට මෙතනින් අවශ්‍ය නම් දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ බේසික් පේජ් එක දැන් ඔයගලන්ට මේකේ අවශ්‍ය විදිහට පෝස්ට් ඇඩ් කරන්න සහ නිකුත් දේවල් කරන් යන්න පුළුවන් මේ විදිහ තමයි අපි බේසික් බිස්නස් පේජ් එකක් Facebook එකේ හදාගන්නේ. හොඳයි අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාපු බිස්නස් පේජ් එකට අපේ URL එක එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook එකෙන් උඩ මේ විදිහට එන URL එක හොඳ පැහැදිලි URL එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කියලා එකට ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා මුලින්ම හැදුවා මෙනවා create page add username කියන option එක. අපි ඒක click කරමු. එතකොට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ add කියන තැන ඔයගලන්ට username එක දෙන්න පුළුවන්. අපි දෙමු my uppers.edu.lk මේක සමහරවිට ඔයගලන්ගේ business එකේ website එකේ URL එක වගේ දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ට හොඳ නමක් මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න. ඒකදී අපි දැන් බලමු කොහොමද ඊට පස්සේ වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ create username කියන බටන් එක press කරන්න. හොඳයි. අපේ username එක ඒගොල්ලෝ update කරගත්තා Facebook එකෙන්. දැන් අපි මේක okay කරලා බලමු. දැකද? දැන් මේ URL එක අපිට බොහොම පැහැදිලි කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් URL එකක් විදිහට වෙනස් කරගත්තා. ඒ වගේම ඔයගලන්ටත් ළඟ වෙබ්සයිට් එක නම වෙන්න පුළුවන් බිස්නස් එක නමින් මෙන්න මේ URL එක අප්ඩේට් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා සමහර විට ඔයගලන්ට මේ ඔප්ෂන් එක එකපාර හම්බ වෙන එකක් නැහැ සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට ලයික්ස් යම්කිසි ගාණක් අවශ්‍ය වෙයි 25ක් හෝ 100ක් සමහර වෙලාවට තමයි ඒ ෆැසිලිටි එක හම්බ වෙන්නේ එහෙම වුණොත් ලයික්ස් ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතනින් තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන් බිස්නස් එකේ URL එක Facebook page එකේ URL එක මේ වගේ පැහැදිලිව URL එක බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න My First Education Hub